ᱥᱮᱨᱤᱢᱞᱮ ᱟᱨᱩᱴᱤᱭᱟ ᱮ ᱟᱛᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟ ᱠᱚᱛᱚ ᱟᱛᱩ ᱜᱟᱞᱥ ᱟᱭ ᱰᱚᱱᱴ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟ ᱟᱛᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱭ ᱦᱮᱴ ᱟᱛᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱠᱚᱭᱚ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱠᱚᱭᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱠᱮ ᱵᱨᱚ ᱚᱠᱮ ᱰᱟᱱ ᱰᱟᱱ ᱚ ᱤᱭᱮ